народ, сегодня хочу поздравить вас с началом учебного года. Кто-то сегодня идет в школу с радостью, а кому-то очень сильно сочувствует, так как будете учиться целых 9 месяцев, и, как вы знаете, это полный ад и просто куча домашки. Так что желаю вам там успехов и держитесь. Теперь поговорим насчет моего канала. Видео я теперь буду выкладывать реже, ну, вы сами знаете почему, так как у меня начнется там учеба, домашка и все такое. Поэтому у меня на гитару будет около двух часов занятия. Летом у меня были даже целые дни, а сейчас только два часа, как вы видите. <clears throat> Я все лето выложил целых 12 видео. Прошлую учебу я выложил 6, но что будет это, я не знаю. Но ради вас буду стараться. Еще желаю всем успехов в учебе. Всем пока.